Tajaajila kana kanattidha kan inni gurguru. Qoraasuma isaa salaala dhugaa dheerattu maatii keenya tayyaaladha jechuudha. Keessi isaa akka inni gurraacha'u qoraasumni isaa hedduu namatti tola. Dhugaa akkanatti sii kenna kana leetirii tokko dhibbatti gurgura. Garuu koottuu dhugiidhaan jedha akkasumas maaliif afaan koo dubbata afaan isaatan dubbadha. Ani akkanumatti ba'e garuu uffata qolaayinaa gaali dhumnaanatti hiikee ba'e. warroonni eh, karaa adaamaa qarqara watti argamtan hoggaa jiraattanii kotta aannan gaalaa wajjin dhugnaa niin jechuun jaaladha. Egaa dhugee hin garuu baay'ee fayyaadhaaf gaariidha jedhan gaalli kan elmamu jabbiloon illee kun as jirti siifaan kennaa homaa rakkoon hin jiru natsaa dhuddaa naan jedhee too jira kanaafuyyuu mee aannan kana walumaan buusnee yoo elmamu ta'ee dhugee isinitti argisiisa jechuudha. dhugaa eh, viidiyoo dallaalaa jirra. Biyya isaanii keessatti roobni baay'ee isaan rakkisaa dhugaa dubbachuuf lammii keenya dhiiga keenyadha. Rabbiin jedheetillee rooba illee rooba gaarii akka isaanii kennu boqonnaa gaarii rabbiin akka isaanii kennu uummata miskiina uummata baay'ee garaa nama nyaatanidha. Eh, miidiyaa dallaalaa yeroo baay'ee baay'ee bu'aa turre jechuudha bara darbe keessatti keessattuu haala adda addaatiin wantoonni achitti raawwatame kanaafuu rabbiin lammii keenya nagaa haa kennu jechuun jaaladha. Egaa kaamee aannan dhugna wajjin ni amee hordoftoota koo kanaafuu rakkoon qabu viidiyoo waraabamee hin beeku jedhee egaa ka guyyaa biraa mooyyuu yoon akkanumatti arge waliin dhufnaan hin jedha agasitti turtii gaarii karaa aannan dhuguu deemna. Kootta gaara daawwaddaayi naannoo Adaamatitti namni illee bira jira wajjiniin waraaba daawwaddaa gaala. Argisanii jirtu odoo kaara karrayyuu hin deemin asumattuyyuu argachuu dandeenya daawwadda. nagaan isiniif haa ta'u jedheera nagaa hin daganne dhuganan haasofsiisa baay'ee ijoollee nama waliin hin haasa'u afaanuma oromoo dubbatu ejaa ta'eefu <laughs> kunooti isinitti mul'ata hidhee tayyaadha ila baay'ee dala kuni muluun aamame aannan hoon haqice ta'ee <laughs> yoon danda'e waan nugu ta'e aannan nugaan isinitti argisiisa. ilaala akkatti muka nyaatu la muka akkatti inni nyaatu ilaa daawwadda akkatti inni muka nyaatu wayyuu ilaa ilmoo xixiqqishu na ciniinitti maalan beekan isaan fooliidhaan beekti waan fuu tiksee isaanii ila akkatti inni muka olii xatee too baala akkatti inni kutatu inni dheeratu. Abiit abiit odoo horsiifatanii kan fudhatanii Innaa ilmooleen tun kan haadha elmamtuu natti fakkaate meeqoo an dubbisa kan eeguun jira mucaan tikseen jechuudha mucaa xiqqaatu wajjin jira. irratti daawwadhee to'an beeku naannoo kana sirritti jiru. Kan akka koo jaalattan waggaa jiraattan waan lammii keenyatiidha. Egaa ka daawwachuufuu gaala daawwachuufuyyuu karaa karrayyuu ni deemamaa Amma immoo naannuma adaamaa hurufa keessatti bobbaasanii tiksuu dhugaa dubbachuuf waan itti gammade keessa biyya nagaa qabaachuu ishiitti gammade waan biyyi nagaa qabduufidha. Achii dhoofanii kana mara jechuudha. Kana mara daa'ima xiqqaa tokkotu cinaa jira. Daa'ima xiqqaa tokkotu cinaa jira. Kana mara qabateetoo dhufee kun hurufa keessa homtuu hin jiru. Waaqayyo haa galatamu biyyi dha. Akkatti kun olaan eegaa jira jechuudha. Ani iddoon barana kara kana inni dhufan seene duraanuu birraa birraa ni dhufu. Amma garuu waan na ajaa'ibsiifate keessa akkanatti oofaniitoo dhufu isaaniitiif hedduu karaan illee nagaa qabaachuu biyyi illee nagaa qabaachuudha kan mul'isu. Egaa ka waan keenya qabeenya keenya jechuudha walumaa galatti. Egaa ka karrayyuun kana fakkaatanii warii hoggaa'e wanni <laughs> gaalata hoggaa eeggatan jechuudha. Hoggaa isinis tolee ta'ee jechuudha kuni. Laayik sheerii gochuu hin dagatina. Wantoota haarawaa kara illee deemee wantoota haarawaa ta'e bineensota baay'ee adda addaa gaarroon kana keessa ni jira ijaa ta'eef na waraaba. Ni daawwattu jechuudha walumaa galatti. akkasuma immoo naannoo kanallee waan akkanaatu jira kan jettan hoggaa jiraate na beeksisaa Deemee tanan waraabaa isiniin jechuu jaaladha. Amma mee kara mucaa san deeme mucaa dubbisa. Mucaa dubbisee sanan yoo aannan naaqichu ta'e nan haasofsiisa. Walumaan haasofsiisna walumaan laallaan isiniin jechuu jaaladda Egaa ka kunooti duuguman deema bara akkuma eegutti. Horuma <laughs> keessaa nuu fagaadhee jira. Inuma na jalaa deemanii ani sinuma waliin deema. kunoo kana fakkaatanii daawwattoota hordoftoota chaayinaala ayyaantu asallaa kan biraallee wanti haaratti hoggaa jiraate ta'e nan waraabaa isiniin jechuu jaaladha. Mee mucicha biraan gaha. Mucicha gahee mucicha dubbisaa. Yoo na dubbisee mucaa jira. mara hirii akka bulchee kana ofii eegaa kun. Dhugaa biyyi nagaa qabdi waaqayyo haa galatamu nagaan nu bu'ee jira. Ammallee araarri nuuf haa bu'u. Saba keenya tokko nuuf haa godhu waaqayyo lammii keenya nagaatti haadholee keenya nagaatti abboolee keenya nagaatti rabbi nuuf haa jiraachisu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu Oromiyaa nuuf haa dagaagsu. Isniin jechuu jaaladha biyyi nagaa taananidha kan akkanatti eeguudhaaf akkatti as ba'amu. Kana fakkaata ilaalaa asitti jalatti walitti qabe mucaan asitti ilaal kun akkatti inni walitti qabeetoo jiru hedduu namatti tolan ilaalan akkatti bareedan wayyoo amma inda'uun bakka walitti sabasabamanii jiru sirritti sirritti mul'atu. Sirritti mul'atanii daawwadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa yoo hurufa waan ta'eef rakkoo kaameeraa yoo ta'e hin beeku malee sirritti mul'atu jechuudha. Anatti hoggaa waraabatoo jiru. kana ilaala akkatti muka jalatti wal ga'anii akkatti muka nyaachaa jiranii. Duuba kan dhufaa jiranillee basmaa Aga baay'atan laala duuballee mucaa mucaa xiqqaa wayiitti nan dubbisame. Nan dubbisaa yoo ilaala ilaalan fincaan isaanii akkuma fincaa wariittidha. Fincaa fincaa <laughs> jiru. Eenyu jedhamta koottume koottume aannannaa kennitaa koottume. Maqaan kee eenyu abbaa ta'e? Maqaan keenyu eh? Useen nagaa jirta. Fayyaa keeti. Gaala tissaa jirta. Aannan qabda. Na obaasta. Ishii kottume kottume nagaa naan jedhe. Jirtaa miti? Akkam nagaadha. Fayyaa keeti. Ilalaal kun qaxalee mucaa wayyoo. Nama dekoo dekoo akkatti garaa nama nyaatu dhugaa. Banni barumsaan jiru? Barumsa maa Wayyoo gaala tissitaa? Aannani akkanatti elmitaa? Ilaalaa kaannani dikkatti namatti tolu qaxalee xiqqaa wayiiti dhugaa garaa nama nyaata. Gaalota kana mara gaala kana mara kophaa isaa eega dhugaa ila gaala kana mara kophaa oofaa kunooti. Kan siin jedhu gaalota kana keessa aannan isaan gurgurtaa? Kana tokko meeqatti gurgurta? Isa harkaa qabdu kan. Kana tokko litira lama yoo ta'e dhibba lama. Leetira tokko dhibba lamatti gurgurtaa? Leetira tokko dhibbaa? Waa inni bitanii miti? Ani kan jedhu waa si gaafachuu barbaada. Aannan gaalaa as miidhaafillee gaariidha. Dhibee adda addaati illee gaariidha jedhu dhugaadha. Anamma odoo fudhadhe odoo leetirii kana tokko meeqannatti gurgurta? Moo akkanumatti dhama baasta? <laughs> Ani akkanumatti dhama baasta miti? Hedduu namatti tola. baay'ee tokkotti galateeffadha dhugaa dhaabbattee tona dubbisuu keetii fi kunoo dhugaa akka horii eegu. Mee jechuudha keessi isaa akka inni gurraacha'u qoraasumni isaa hedduu namatti tola. Dhugaa akkanatti sii kenna kana leetirii tokko dhibbatti gurgura. Garuu kootu dhugiidhaan jedha akkasumas maaliif afaan koo dubbata afaan isaatan dubbadha. Ani akkanumatti hin ba'e garuu uffata qollaayinaa dhumnaanatti hiikee ba'e. Mee aannan yoo elmamu ta'e walumaan ilaalla. nattukaa jechuudha. Aannan akkanumatti sii kenna jedhee jira. Baay'ee tokko galatoomii. Eh, gadalee keenya nuuf jiraatu siin jenna. Bakka guddaa nuuf gahi barumsa keetillee isinii baradhu. Egaa eh, kana fakkaata warroonni eh, karaa adaamaa qarqara watti argamtan hoggaa jiraattanii kotta aannan gaaraa wajjin dhugnaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa dhugee hin beeku garuu baay'ee fayyaadhaaf gaariidha jedhan gaalli. Kan elmamu jabbiloon illee kunuu as jirti. Siifaan kennaa homaa rakkoon hin jiru. Natsaa duddaa naan jedhee too jira. Kanaafuyyuu mee aannan kana walumaan buusnee yoo elmamu ta'ee dhugee isinitti argisiisa jechuudha. Dhugaa viidiyoodhaan ilaalaa jirra. Biyya isaanii keessatti roobni baay'ee isaan rakkisaa dhugaa dubbachuuf lammii keenya dhiiga keenyadha. Rabbiin jedheetillee rooba illee rooba gaarii akka isaanii kennu boqonnaa gaarii rabbiin akka isaanii kennu ummata miskiina uummata baay'ee garaa nama nyaatanidha. Miidiyaadha ilaalaa yeroo baay'ee bu'aa turre bara darbe keessatti keessattuu haala adda addaatiin wantoonni achi raawwatame. Kanaafuu rabbiin lammii keenya nagaa haa kennu jechuun jaaladha. Egaa kaamee aannan dhufna wajjin ni hamee hordoftoota koo jennee maal jettaan? Kanaan dura nama viidiyoo waraabbattee beekta? Viidiyoo waraabbattee beekta? Hin beektu jalqabuma. Kanaafuu rakkoon qabu viidiyoo waraabamee hin beeku jedhee egaa kan guyyaa biraa mooyyuu yoon akkanumatti arge waliin dhufnaa siniin jedha agasitti turtii gaarii karaa aannan dhuguu